<laughs> 我们院长说，我们派的仁川这个大学型医院和我们的机场是非常近的， <laughs> 所以大家可以，呃，访问我们仁川医院，也可以看到我们帅帅的安宰贤院长。欢迎欢迎大家。嗯，然后就像我们，我简单的再介绍一下吧。呃，就像我们院长也是。 就像我们医院是多期参加了 Let 美人这个公益活动，我们院长也是主刀这个公益活动的一位代表院长。们章那么多的美女，嫂 m o n e 哦，他们刚才就讲，嗯，对，我们院长也是塑造了很多美女的身形，也就是我们的模特，也是我们院长去呃打造的。嗯嗯嗯，然后多按一下我们的小爱心，关注一下我们。 这个下方的微信好吗？嗯，然后就是，呃，因为有很多宝宝肯定是对于脂肪啊这个概念还是不是很很了解，就像很多宝宝会觉得，呃，怎么？就像我们这个主题一样，怎么样才能吸出大量的脂肪？我们就问一下我们的安宰贤院长怎么样？태양으로지방을뽑고싶은데어떻게하면안전하게뽑을수있을까요？ 일단은 지방을 많이 뽑으려면 제일 중요한 거는 마취를 안전하게 잘 해야 돼요. 그래야지 음. 우리가 수술할 때 어, 움직이면 안전하게 지방을 빼, 지 못해서 위험할 수 있잖아요. 그러니까 최대한 마취를 잘해서 일단은 안전하게 하고 두 번째는

经验也要丰非常丰富，去安全的大量吸脂呢，也是在于麻醉科，还有我们的代表院长去怎样的一个吸的一个手法。嗯嗯，然后这边有宝宝问吸脂疼不疼？文章你，我嗯，不你，만약에흡입하면엄청아프실까봐걱정하시거든요아프시나요？그일단은예전에는수술을 이렇게 기술이 잘 없을 때는 네. 수술하고 네. 나면 멍도 많이 들고 아파가지고 잘 네. 걷지도 못하고 했는데 지금은 수술 기술이 많이 좋아져서 수술하고 나서 그 다음날 출근하고 뭐 일하는 사람들 되게 많아요. 그러니까 음. 아, 아픈 거는 이미 많이 오래전 일이지 음. 지금 네. 就像我们锡纸是 慢慢慢慢也是在进化中，就像以前的话，淤青也多，疼痛也多。这是呃，现在也可能也是有很多是呃经验不足的院长会有一些淤青啊、疼痛啊。但是我们院长的话，现在是已经有， <laughs> 我讲你们吸病人程度诶，基本上和别人还比就像我们院长呢，已经有十一年的吸脂经验，所以呢，对于疼痛啊，呃还有。

그뭐 이렇게 교과서 책에 네. 한 5,000cc 이상 빼면 위험하다 이렇게 얘기했는데 실제로 저희 병원에서는 그 이상을 음. 지방을 빼는 거를 한번 해봤더니 음. 안전하게 하고 기술적으로 뽑으니까 되니까 그걸 용량을 점점 점점 늘려서 음. 어, 가장 최고 기록은 만 c c 이상도 뺄 수 있어요. 음. 就像以前的话，在教科书上或者是怎么样一个呃知识点上，都会说一天只能吸五千 cc 的量 음. 음. 嗯 嗯，只有五千吸， <laughs> 但是呢，现在的话，院长的技术也是慢慢慢慢是增长的状态。而且呢，现在我们医院一次一个部位也有达到一万吸气以上的案例哦。所以呢，嗯，信息量是不重要的，为什么呢？嗯，我这，라인을예쁘게만들려고해서흡입을많이했잖아요그러면불통불통하는그어사람도있거든요그걸어떻게하면어계산할 할수 있을까요? 어, 예, 그 예전에는 무조건 지방을 많이 뽑는 게 중요하다고 막 그게 사람들이 인식을 했었는데 제일 중요한 거는 지방을 많이 뽑는 건 솔직히 어렵지 않아요. 네. 수술하는 사람이 지방 뽑는 거는 그냥 계속 그냥 나올 때까지 뽑으면은 계속 나오거든요. 음. 근데 그렇게 되면 결국은 지방이 없으면 없을수록 울퉁불퉁해져요. 음. 就像吸脂的话，是一直吸是一直有的，所以呢，吸大量的脂肪啊， 不是一个好的选择，所以呢，就像凹凸不平，也是因为在一个部位吸了大量脂肪，而不去考虑它的身形。所以呢，这个的话，呃，宝宝们不要去在意什么我要吸多少吸吸的量，而是听院长的这种建议啊，是需要吸哪里，吸多，吸出什么样的一个线条是最重要的。저는가끔씩많이빼달라고하는사람들이있거든요그러면무슨예를드냐면그냥머리깎는거랑약간그냥했는데머리그냥빡빡 <laughs> 그건 별로 어렵지 않아요. 근데 <laughs> 예쁘게 잘라야지 다음에 만족해서 또 올 거 아니에요. 아. 그러니까 그런 식으로 네, 거의 비슷한 그냥. <laughs> 就像我们院长举了一个很好玩的例子是什么呢？就像锡纸的话，也就跟理发是一样的道理，就是把头发呃剃光是一个。 <laughs> 不需要技术的，只要只要把头发剃光就可以。但是需要一个嗯一个完美的发型呢，是要一定的技术的啊。所以呢，跟身形是一样，我们是需要一个完美的线条，并不是说啊我们要细很多啊这个样子。嗯，맞아요嗯，그래서그지방을많이이제많이뽑으면울퉁불퉁해지면그걸나중에교정하기는참힘들어요그러니까차다리

然后添加一下我们微信就可以。嗯，嗯아 바로 이렇게 되네. 음, 흡입한 음, 후에 혹시 네. 해산물이랑 소고기 이런 그 음. 식을 먹으면 안 된다는 그런 아 아니 그런 건 전혀 없어요. 네, 그래서 음. 저희는 수술하고 나면 어,

这是院长说，我们的这是我们的那个脂肪娃娃，也就是我们医院的代表。嗯，之前听说啊，有宝宝问，之前听说吸脂以后凹凸不平嘛？嗯嗯，术后怎么护理？啊，可手术后后要怎么护理呢？啊，护理啊？哦，首先呢，手术

这样的淤青啊，还有这样疼痛感，疼痛感两三天基本就没有问题，就是酸痛感都是所有的宝宝啊都是可以接受这种疼痛。像淤青的话，两周就可以了。嗯，그이주정도지나면그다음부터멍이랑붓기가사라지기시작하는데그다음에지방흡입한사람들의제일많이느끼는게수술한부위가딱딱해진다고생각해요네그가뭉친다라고얘기를하는데그걸이제후관리로풀어주는거죠啊，就像我们的话是怎么样的？手术之后呢，肯定会有淤青，还有一点一。 硬块这个硬块是怎么回事呢？这是一个手术期间的一个恢复期，它是会有一个产生纤维化的一个组织，所以呢，它是会增加你的恢复速度。就像我们医院的话，后管理是有非常多的，因为这个硬块的话，我们是需要快一点做做让它快一点恢复。很多宝宝也是想要快一点恢复一个线条嘛，就像我们后管理是有负压、是高周波、低周波，还有碳气化治疗。 会针对于每个顾客的那个身体状况啊，去给他做一下后管理，让他尽快一下恢复身体线条，嗯。 근데 후갈리 그 얘기 잠깐 하면 네. 후갈리를 무조건 꼭 받아야 된다고 생각하는데 그거는 음. 꼭 그렇지만은 않아요. 왜냐면 음. 저희가 보통 보면 뭐 지금 뭐 해외에서 와서 수술하시는 분들이나 음. 유학생들이나 네. 아니면 사정이 있어서 후갈리를 못 받는 분들도 음. 나중에 시간이 지나서 저희가 다시 보면 네. 그런 뭉친 것들이 많이 좋아지거든요. 아. 그러니까 뭉친 거 이게 후갈리는 음. 어, 회복을 좀 빨리 돕는 거지 이거는 네. 꼭 받아야 된다 이렇게 너무 부담을 갖지는 필요는 네. 없을 就像后管理呢，它不是一定要做的，这是一个辅助作用，就是让你快一点的去恢复这个硬块。这硬块的话，院长说呢，随着时间它会慢慢消失的。所以呢，宝宝宝第一次手术都会觉得啊，我有硬块，我会担心，但是这个是不用担心的一个问题，好吗？然后是很多宝宝也会是担心一个问题，就是我们吸完脂之后会不会皮肤下垂啊？어떤고객님들께서는흡입하면피부가처짐있을까봐 제일 걱정하시거든요. 네. 피부 처짐이 그건 있을까요? 그러니까 확실하게 얘기할 수 있는 거는 음. 절대 피부가 수술하기 전보다 더 처지지는 않아요. 그거는 음. 네, 무조건 아무리 못해도 지금이랑 최소한 똑같고 무조건 네. 수술하면 그거보다는 좋아진 嗯，院长说呢，很多宝宝就是说啊，我们吸脂担心吸脂之后我们皮肤下垂啊，但是院长这个的话是保证说的 네. 음. 是我们吸脂之后呢，是不会下垂的皮肤，所以呢不用担心皮肤下垂的问题，只会在这个呃最差的状态是什么呢？只会在原有的皮肤状态下不动。第二好的状态呢，是我们比现在的弹力会更加好一点，所以会贴紧你的那个组皮肤组织。嗯嗯。哦，看看。哦，혹시압박복은얼마정도입어야되나요？그압박복은，嗯，呃。 이제 약간 부위에 따라서 좀 다르고 음. 수술할 때 얼마나 좀 싸, 체중이 크냐 적냐 그거에 따라 좀 일단 달라요. 塑身衣的话呢，是根据每个部位都是不一样，而且根据每个人的体型啊都是不一样的。那么얼마 어, 음。 정도 입어야 추천하시나요? 어, 입는 거는 저희는 보통 한 두 달까지는 입는 걸 추천을 드리는데 네. 한달 정도는 좀 잘 입는 게 제일 좋고 음. 한달 이후로는 두 달까지는 음. 그냥 본인이 입었을 때 편하면 입, 입어도 된다고 이렇게 저희가 설명드리고 있어요. 음, 就像塑身衣的话，我们是建议穿一个月。呃，但是呢，最好是呃怎么样呢？这塑身衣只是一个辅助，压住你的那个 어， 어， 疼痛感是让你疼痛感减少的一个辅助的一个塑身衣。院长是说呢，穿一个月就可以，但是你觉得啊，我担心，那也是可以穿两个月的哦。압박복얘기라면어떤분들은압박복입으면오히려더라인도잘잡아주는것같고운동하기도편하다고하시는분들도있고그리고또어떤사람들은너무옷을입으면답답하고힘들다라고얘기하시는분들이있으니까일단한달은잘입고나머지는이제개인적인어그걸맞춰서입으시면这个塑身衣还是个人差异，有的人。 觉得穿塑身衣，我的话是觉得啊很舒服，运动也是觉得啊没有什么负担。像很多有的人是觉得啊，我穿塑身衣感觉不舒服，有点肿胀啊，或者是血液不流畅啊，这样的话呢，我们是建议穿一个月之后可以脱下来的，完全没有问题。 음. 음. 그럼 실밥은 언제 뽑을까요? 어떤 분은 빨리 귀국을 해야 돼서 실밥을 어. 빨리 뽑고 싶어. 맞아요. 음. 그, 네. 근데 음. 지방흡입 한 상처는 네. 너무 빨리 뽑으면 네. 벌어지게 돼 있어요. 왜냐하면 그 작은 구멍으로 네. 지방을 뽑기 위해서 관이 계속 들락날락 들락날락 거리는 거다 보니까 네. 상처가 잘 붙지는 않아요, 솔직히. 음. 어. 哦，我问了一个院院长一个问题，就是我们拆线呢是需要什么时候拆线？嗯，院长说呢，我们做手术的时候，因为有一个手术的一个管是呃来回动的，所以呢这时候是有一个疤，呃就是怎么说创伤？这个创伤呢是为了愈合这个创伤，我们会缝一。 이거이 어, 실밥은 그, 어, 2주. 2주요? 저희는 2주 있다가 뽑는데 네. 아, 보통 2주 전후로 한 네. 며칠 정도는 이제 실밥 뽑는 거는 가능하고요. 그때는 이제 상처를 봐가면서 뽑죠. 음, 我们是在10至14天以内是可以拆线的,但是呢,我们要早拆的这种 宝宝呢，我们是需要见一下院长，让院长判断你的伤口有没有愈合，这样是最安全的。嗯嗯，감사합니다원장님고 네, 아, 혹시 흡입을 하면 혹시 어, 네. 요顾客, 요, 요宝宝问吸脂会反弹吗?是吗? <laughs> 혹시 흡입을 하면 요요 현상이 올까 걱정하시군요. 아, 그 확실한 건 제가 저희가 수술한 분들을 많이 봤잖아요. 근데 네. 어, 일단 체중이 크게 늘지 않으면 음. 그 라인을 그대로 가져갈 수 있어요. 근데 음. 이제 수술을 하고 계속 그 체중을 유지하는 게 참 힘들죠.

谢谢谢谢院长谢谢. 음, <laughs> 어. 아, 그 뭐지? 그 수술 체중 관리 하나 얘기해 드리면 네. 보통 그 체중을 저희가 잘 관리하자고 말씀드리는 이유가 네. 어떤 사람이 팔을 수술했는데 네. 체중이 늘잖아요. 그러면 수술한 데는 별로 안 들고 팔 주변 막 이런 데나 뭐 등이나 이런 데가 많이 들어요. 아, 그래요? 라인이 망가질 수 있잖아요. 아, 어, 그래서 오, 네. 그런 <laughs> 我们院长说什么呢？我们吸脂的那个部位是不会胖的，但是呢，我们 不注重管理呢，是后期会长在其他的部位，所以我们一定体重一定要管理好。嗯嗯嗯，如果谢谢我们的脂肪宝宝，很可爱吧？然后，혹시저희람스도있잖아요네람스랑흡입은무슨차이가있을까요어람스랑흡입이랑일단수술그지방을빼는방식은똑같아요아근데 우리가 이제 기계를 이용해서 빼냐 아니면 사람 손으로 이용해서 어, 조금씩 빼냐 그 다음에 또 제일 중요한 차이는 马切菜죠嗯，就像我们医院有一个专利，就是蓝丝。这个蓝丝的话呢，和锡纸有什么不同呢？锡纸是需要用机器的，但是蓝丝它不用不需要机器，而且麻醉的方式也是不一样的。那么흡입하면전신마취일까요아니면수면마취일까요수면마취흡입을할때는수면마취를해요근데수면마취를하면서마찬가지예를들어서팔을한다그럼팔부분마취더하기그다음에수술하는동안에 어, 무섭지 않게 하기 위해서 잠을 잘 수 있게 수면 마취를 하는 거예요. 근데 람스는 음. 수면 마취는 없고 좀 짧기 때문에 그냥 수술하고자 하는 부위만 부분 마취를 하는 거죠. 음, 就像我们锡纸呢是呃睡眠麻醉再加上局部麻醉的但是蓝斯的话它只是局部麻醉是어 어， 그러면 혹시 엄청 살이 엄청 찐 사람은 람스로 뺄 수 있을까요? 어 근데 그 음. 수술 결과만 놓고 보면 네. 나는 지방을 좀 많이 뽑고 싶다 나는 확실하게 뽑고 싶다 그러면 무조건 수술이 답이고요 네. 어, 나는 좀 수술하는 게 좀 무서워서 음. 어, 좀 적게 빼도 되니까 안전하게 좀 하고 싶다 이렇게 걱정되는 분한테는

做最多量的一个顾客，130这个手术的话，我们院长已经分了三天做手术，手术的量已经达到了两万 cc 哦，这个两万 cc 可是不少的量哦，可是西骨难，嗯，可是呢，嗯，院长给我一次吸。 呃，有位宝宝说一次吸脂裤子就会小一码布。啊，여기한 음. 고객님 이렇게 물으시는데요. 흡입하면 혹시 사이즈가 많이 줄일 수 있을까요? 어, 흡입에, 바지 입을 때? 어, 바지 입을 때 흡입 컵에 제일 중요한 거는 어, 바, 그 지방을 많이 빼는 것도 중요하고 또 바지 입을 때 사이즈도 줄여지만 입었을 때 옷을 입었을 때 핏도 저는 라인도 되게 중요하다고 음. 생각을 하거든요. 그래서 네. 그런 것들도 같이 규정하는 게. 음. 그, 就像锡纸的话，当然会尺寸变化会有的，但是呢，我们不是为了尺寸变化变得多大去往锡纸，这个是我们还是那句话，我们锡纸还是注重的是线条感，因为女性的线条是非常重要的，嗯，嗯，不是一字形的这种腿是好看的腿哦，嗯，嗯，그우리가흔히많이하는부위중에서크게세부위를나눈다면팔

我们的线条会越美。 그러면 혹시 근데 음. 이제 복부 같은 경우는 지방이 많아도 이제 음. 우리가 수술하는 거는 이제 잡히는 피하 지방을 제거하는 거기 때문에 네. 내장 지방을 어떻게 조금이라도 더 관리해서 줄이냐에 따라서 이제 바지 사이즈나 허리 둘레가 더 줄어들 수 있는 거죠. 음. 어, 嗯，就像我们腹部的话是有内脏脂肪的，我们是会给 嗯，腹部、腰型都会吸出来，但是呢，腹部的内脏脂肪呢，我们还是需要后期的管理性，因为内脏脂肪它是哦，在肌肌肉下面也属于内脏的一个，所以我们饮食习惯是非常重要的。我还是这句话啊。内脏脂肪是아직뺄수있는기술이없어서이만진짜

亲，我们价格问题呢，我们是可以点击下方微信，复制我们的微信号码，加一下我们的微信，详细的会跟您说一下。嗯，이거하나이거 음. 이거 이 혹시 어떤 분들 지방 흡입하기에 적당하고 어떤 분들 지방 흡입하기 적당하지 않나요? 그 제가 봤을 때는 어, 수술을 받, 잘 예쁘게 잘 받기 위해서는 세 가지가 중요해요. 음. 첫 번째는 지방이 많을수록 좋고, 아. 어, 두 번째는

啊，你们啊，有宝宝问我们需不需要模特？这个问题好，现在的话我们是有一个嗯活动是超过两百斤的宝宝们可以呃申请我们的嗯模特。这个模特呢是需要在韩国六个月，这个的话我们详细呢是需要点击还是那种用我们的这个 APP 点击下方的微信。 联系我们的微信，我们会详细的告诉您是要有具备一个怎么样的条件，好吗？嗯，我懂了。还有人问去韩国。 수어需要住几天院嘛아 혹시 저희 병원 수술하면 네. 입원을 네. 며칠 정도 해야 되냐고 여쭤보시거든요. 지방흡입 수술하고 입원하지 않아요 저희는. 어, 바로 네. 집에 가실 수 있어요. 就像我们医院的话呢，吸脂丸是不用住院的，也不用挂水，是吸完脂之后呢，是可以马上出院的啊。어 괜찮아요. 해도 상관없어요. 음, 나 와이파이로 된대. 음, 초과분. 아아 알았어. 어, 음.

嗯，塑身衣的话是二十四小时穿戴的，是要戴一个月。嗯，哦，혹시 네. 음 뭐라고 하실까? 음, 大腿吸脂这边有宝宝问，大腿吸脂需要准备好几条塑身衣吗？혹시앞 허벅지를 빼려고 하시는데요. 혹시 압박복 몇 벌 정도 갖고 있어야 돼요? 압박복이요? 네. 압박복은 보통 한 볼만 해도 될 것 같은데 정 네. 내가 압박복이 좀그 음.

압박복 음, 음. 얘기가 많이 나오는군요. 음, 어떤 분이 이런 질문을 근데 해가지고, 응. 예. 압박복을 그게 렇 부담을 가, 지실 필요 없는 게 응. 예. 정말 내가 사이즈가 작거나 네. 아니면 미니라고 해서 뭐 일부 하는 사람들이 있어요. 뭐 네. 뭐 겨드랑이만 한다거나 네, 네. 뭐 러브핸들만 한다거나 뭐 허벅지 안쪽만 한다거나 네 이런 네. 경우는 굳이 압박복 안 해도 돼요. 啊，就像很多宝宝对于塑身衣这个问题啊，一直在呃问答，所以我们院长呢主动说了，就像我们医院说，做腋下呀或者是迷你部位呢是不需要穿塑身衣的，所以呢塑身衣这个问题呢还是。 어, 인人而异只是穿一个月就可以了 어, 好吧？ 그러니까 많은 분들은 이제 지금 우리 시장이처럼 팔, 뭐. 어, 팔 날씬하신 분 어, 이런데 좀 더 빼려고 하는 분들이나 아니면 러브핸들 많이 사람들 어, 많이 하잖아요. 네, 맞아요. 그다음에 여성분들 허벅지 안쪽에 이제 붙는 이런 데가 미니로 많이 하는 분 많이하는부위인데굳이그렇게적작은부위는아빠꼭안해도상관없어요。就像很多瘦，就像很瘦的宝宝们也是想要有一个完美的线条，就像呃腋下呀，或者是我们妈妈臀怎么样运动也是无法去减掉的这个妈妈臀，还有大腿内侧根儿这部是女生最烦恼的一个部位，这个是很难减掉的。所以这些部位就算是迷你的部位，这些迷你的部位呢，我们是不需要穿塑身衣的。嗯。 어, 혹시 어떻게 자기 어, 怎么样判断自己是皮下脂肪还是内지脂肪多这个的话我们问一下院长어떻게 피하 지방인지 네. 내장 지방인지 구분할 수 어, 있을까요? 이거는 진짜로 저희도 되게 가장 좋은 방법은 네. 그냥 초음파로 지방을 딱 살펴보는 게 제일 좋아요. 아. 이제 그러니까 가장 쉽게 알아볼 수 있고 네. 가장 이제 뭐잘 볼수 뭐 있는 분. 嗯，我们的话是最就是最确准确的一个方法呢，就是利用我们医院的超声波去检测你们皮下脂肪和深层脂肪，还有内脏脂肪是最呃内脏脂肪是的，是内脏脂肪， <laughs> 所以呢，这是最准准确的一个方式，不好意思啊。다음에여기다다놓고직접딱대본그런下次的话，我们的话是准备超声波给你们看一下。好，还有。 嗯嗯阿刚还有喂嗯哦吸锁骨嘛可以吸锁骨嘛有顾有宝宝问可以吸锁骨吗혹시여기쇄골 음, 음, 어, 흡입할 수 있어요? 아, 그 쇄골은 네. 안 되고 쇄골 바로 밑에 우리가 흔히 부유방이라고 하는데 부유방을 넓게 해서 여기 쇄골 밑에까지 이렇게 할수 어, 있어요. 어就像锁哦，嗯，锁骨这个地方呢，我们是 음, 不建议吸的我们吸的话是在副乳这边吸脂嗯嗯因为我们吸脂呢是吸深层脂肪和皮下脂肪的所以呢我们是不动骨头的是为了让锁骨更明显一点呢我们是在周围这个部位是吸脂让它更明显化一些嗯 m a 사람들이게쇄골이렇게보이는거를되게좋아하니까 <laughs> <laughs> 院长说很多瘦瘦的美女们都是喜欢露出锁骨是吧？嗯，还有宝宝问面诊收费吗？我们面诊是不收费的哈。然后想要更准确的了解，还是那句话，我们点击 APP 下方的这个呃微信复制一下，然后加我们的客服详细的咨询一下好吗？嗯。 嗯，直接嗯能走了吗？ 어, 음, 혹시 수술하고 나서는 네. 거북하게 走路 수술하고 나서 일상생활이랑 걷는 거는 아, 아무 문제 없죠. 그 이게 그 일반적으로는 그렇게 많지 않은 사람들 네. 보통 사람들 같은 경우는 그냥 일상생활 하는 데는 지장 없어요 다음 날뭐 음. 학교를 간다거나 일하러 간다거나 그런 건 괜찮은데 네. 좀 여러 부위를 같이 한다거나 네. 아니면 좀 체중이많이나가서지방을많이뽑는다거나이런경우는다음날조금힘들수는있어요。嗯，就像我们的话，吸脂少部一两个部位吸脂的话，日常生活是没有问题的。但是，哦，很肥胖的顾客，很多肥胖的宝宝，我们大量的吸脂的话，我们肯定是身体也是承受不了的。所以呢，我们院长建议你吸大量的脂肪呢，我们是稍微休息一下。但是呢，少量的脂肪我们都是可以，呃，日常生活都是没有问题的。

그 실제로 진짜로 빨리 가시는 분들은 새벽 비행기로 와가지고 네. 아침에 상담하고 수술하고 그 다음날 출국하는 사람들도 있어요. 아, 음. 근데 그렇게 하면 좀 힘들긴 하겠죠. 그래, 음. 음, 근데 저는 보통 한 이, 이틀, 3일 정도 추천을 드리고 네. 만약에 내가 하고 싶은 부위가 여러 부위다 네. 그러면은 조금 더 날짜를 음, 잡게 음. 하는 게其实的话，很多宝宝也是，呃，半夜飞机到达我们仁川机场，从仁川机场直接面呃直接到我们首尔，然后去面诊。 然后直接做完手术，第二天的飞机走的宝宝也是有的。但是呢，院长的话是安全为主，所以呢，院院长是建议您待两天是最好的嗯然后我们再看看，希望指挥，嗯，还有五分医院的减肥药会反弹吗？医院的减肥药会反弹吗？会所以처방다이어트처방전에대해서물어보시거든요처방전먹고혹시여유현상오는사람이있어요아이것도

现象，所以呢，院长觉得您要是吃这种减肥药的话，我们是慢慢慢慢的去减少这个药剂量，好吧？嗯嗯，有包干的，国内有包干的，韩国有吗？什么？回国时后，呃，要给可以吸，先小练问，生完宝宝肚子肉可以吸吗？不吸。吃酸菜骨。

顺产和剖腹产都是需要等六个月吗？院长说的意思是都是需要等六个月，因为我们的肚子在撑大，就像气球慢慢回缩一样，这是有时间等待的。嗯，对。嗯，吸脂后多久可以运动？啊，有기서혹吸脂以后多久可以运动？혹시혼비판토에운동은언제부터시작하는가요？啊，운동은

呃，锡纸需要准备几个尺寸的塑身衣嘛？啊，这也是刚才有宝宝问过的。何必胖兔耶？是，么？子，size 가줄이잖아요붓기빠지면그러면

효과는 뭐예요? 압박복 의 효과? 네. 아 사람들이 이거 많이 오해를 하는데 네. 압박복을 입으면 더 살이 많이 빠지고 더 네. 라인이 예뻐질 거라고 막 예상을 하거든요. 아 이거 한번 통역할게요. 就像很多宝宝说，穿塑身衣的话，他会想我的身体线条会更细一点,更瘦一点. 그런 근데 그게 아니라 압박복은 수술하고 나서 생기는 네. 멍, 네. 붓기, 통증 이런 것들을 主就像我们塑身衣起到一个什么作用呢？并不是去给你啊做一个呃恢复到一个小的小腿啊或者什么样身形，它的作用是什么呢？它的话是缓解你的痛症啊、淤青啊这样的作用。所以呢，塑身衣的话，您不是宝宝们不需要穿很多塑身衣嗯 근데 음. 꼭 근데 유일하게 좀 탄력이 떨어지는 분들한테는 네. 압박복을 좀 잘 입는 거는 도움이 돼요. 아. 그러니까 내가 뱃살이 많이 처진다거나 네네. 여기 팔 팔 팔 여기가 많이 처진다거나 아. 그런 네네. 분들은 압박복을 조금 더 오래 입어도 도움이 될 것 같아요. 음. 아, 네. 嗯，就像我们院长说的是什么呢？嗯，我们塑身衣最建议什么样的人穿？就是皮肤下垂的人，还有就像我们蝴蝶袖这边是让它紧致的人是需要穿的。嗯，还有我重点要说一下呢，是什么呢？就是我们现在是在刚才有位宝宝说，嗯，想他是二百斤，但是呢，我们现在正有一个活动是什么呢？是，有八十公斤到一百公斤，在呃一月份以。 一月份以内，我们是在招这个免费的活动，免费的模特活动。关于这个免费模特活动呢，我们还是点击下方的那个呃微信，复制一下，然后再加一下我们的客服，去准确而且呃了解一下这个条件。嗯嗯， <laughs> 然后如果是今天加微信的宝宝呢？ 来我们医院咨询，我们会有这样可爱的脂肪宝宝赠送哦。对。还 <laughs> 哦，我有点，还有什么问题？脂肪，嗯，院长吸脂前需要做什么准备吗？嗯，혹시원장님그흡입할때혹시무슨준비해야되나요흡입할때？네，무슨준비？그냥따로

就可以了。 금식하고 <laughs> 还有我们的饮食习惯， 그다음에 이제 제일 중요한 거는 감기 같은 거 몸 상태가 중요해요. 수술 전에 음。 기침 기침하거나 이러면 좀 뭐좀 음。 뭐 힘들 수는 있어요. 就像我们的话，安全手术是手术是最重要的，所以我们在手术前呢，注意宝宝的身体健康，不要感冒。嗯 맞아요. 嗯， 수술이 그렇게 막 음。 위험하거나 무서운 수술 아니니까 진짜 너무 걱정 안 하셔도 돼요. 嗯，手术的话不是想象的那么恐怖啊，所以呢，你们不要需要太大的担心。 <laughs> <laughs> 小腿肌肉怎么做啊？小腿肌肉院长怎么做啊？혹시원장님종아리차단술을하시나요？종아리차저는흡입을주로하고종아리차단술은그것만또전문으로하시는여기저희병원의원장님계십니다。就像我们医院呢，每个部位有每个部位的专门院长，因为每个部位都有每个部位担当的院长，因为肌肉啊、分布啊都不一样。就 就像小宝宝问的这个，呃，肌肉阻断术呢，是我们代表院长金和珍院长做的。但是我们这位安宰贤 <laughs> 院长呢，是专门做，呃，但是全身都做，但是他主要是腹部啊、手臂啊、大腿啊，这是院长的专利， <laughs> 好吧？嗯。嗯。嗯，然后还是多多点赞。 多多点红心，然后复制下方的这个呃微信，然后添加我们的微信，然后具体的了多多了解一下我们医院，因为我们医院的话有很多大家还没有了解的地方，这个的话我们详细的啊在微信上聊，好吧？嗯，行，嗯，可以做腰线吗？ 아, 야오시 허리 라인 혹시 흡입할 수 있을까요? 이렇게 러브, 아 허리 전체를 라인 만들 수 있을까요? 네, 이아 이거 많이 많이들 허리를 좀 네. 많이 예쁘게 좀 허리를 바짝 이렇게 하는데 이거는 네. 확실히 지방이 되게 중요하고 네. 사람의 골격에 따라 약간 달라요. 아 그러니까 이거는 꼭 진찰을 한번 받아보고 결정을 해야 음. 되거든요. 就像腰线的话，不像宝宝们想象的那么简单，就是啊，它有很多就是像 重要因素，一是腰腰的部位，还还有就是骨骼的问题也是非常重要的。嗯，사람에따라서체형이다다르거든요因为每个人的体型都是不一样的。어떤분은골골반이크고어떤분은골반이작고嗯，就像我们有的人是胯胯骨会。 宽一些，有的人会窄一些，还有嗯，어떤분은갈비뼈가크고어떤분은이게갈비뼈가적고，嗯，就像肋骨也是，有的人宽，有的人窄，所以呢，这个的话，具体面诊还是那句话，不要嫌我烦哦，就是点击下方的微信，复制一下，添加我们。嗯，그렇게체형에따라다른데저희는수술할때허리에있는지방은최대한 嗯，就像腰线的话，我们院长是为了达到一个完美的线条呢，是尽最大的那个呃限度性去吸这个那个腰线的脂肪，所以呢，宝宝宝们不用担心。嗯，老夫人的哦，奶奶都随着，增大的奶奶的岁数，就像妈妈臀呢，是随着年龄的增长啊，这个妈妈臀是一定会有的。嗯，还有宝宝想要咨询一下，嗯，是长大呢是不？ 있 거든요. 혹시 아, 보셔도 될까요? 네네, 네, 네. 어. 잉샤오제. <laughs> 예. 음. <laughs> 어. 아 일로 일로 어, 잠깐만요. 어, 바바니 想要咨询哪个? 안녕하세요. 안녕하요想要咨询哪个部 이리 와봐 어, 응. 왜? 우리가 잠깐 어떻게 약간 서서 한번 해볼까? 응. 이렇 음. 일로 와보세요. 조금만. 저희가 보통 팔을 이렇게 보면은 여기 팔을 팔을 좀 약간만 걷을게요 어, 이렇게, 이렇게 팔을 이렇게 걷어서 차려보면 이렇게 정면을 보면 팔이 이렇게 우리가 좀 여기가 이제 좀 튀어나와 있거든요. 你看这个手臂的话，我们这边会鼓出来. 그래서 음. 이런 걸 우리가 수술 전에는 제일 먼저 팔의 모양을 먼저 보고 我们第一呢是先要看一下腹部的线条，而且我们也会超声波检测一下，脂肪有多少，现在确认了，然后。 그 다음에 저희가 예상되는 라인은 이 바깥쪽 지방을 최대한 빼서 이렇게 만드는 거예요. 确认好手臂上的脂肪厚度之后呢，我们会根据这个脂肪厚度去预测它的手臂线条能 마찬가지로 이렇게 들었을 때 여기 이렇게 달랑달랑 되는 거를 这个蝴蝶袖 여기를 빼거든요. 这个地方也是需要吸的. 지방흡입을 해서 최대한 팔을 이렇게 올리는 어. 게 수술의 목표예요. 手术的目标就是为了手臂会下

가슴, 엉덩이. 원래 이식은 제일 좋은 거는 네. 자기 지방을 네. 빼자마자 바로 최대한 빠른 시간에 이식하는 게 제일 좋긴 해요. 어. 脂肪的话，吸完脂是可以马上填充的。那 음. 그래서 음. 만약에 내가 좀 지방을 어디 빼고 싶은 지방이 있다 그러면 뭐 음. 러브핸드를 빼서 가슴이나 얼굴에 이식한다거나 엉덩이 에 이식한다거나 그런 거는 충분히 할 수 있어요. 就像吸脂之后呢，呃，可以填充到什么脸部啊、胸部啊，还有臀部。还有宝宝问主播这么瘦可以吸吗？ 어, 혹시 네. 저 이렇게 마른 사람은 흡입할 수 있을까요? 어, 마른 사람도 할 수 있어요. 어, 뭐, 음. 보통 보면은 네. 그 많은 사람 옷 많은 사람들이 제일 많이 하는 부위가 네. 대부분 뭐 팔,

要填充几次啊？啊，就像我们吸脂之后需要填充几次嘛？혹시저희 흡입한 후에 뭐 네. 엉, 지방 이식하면 혹시 1차만 하면 되는 거예요? 아니면 2차, 3차까지 해야 아, 돼요? 그 그거는 음. 보통은 어, 1차로 되는 끝까지 되는 경우는 그렇게 음. 많지는 않아요. 음. 그래서 수술할 때는 최대한 1차로 충분히 지방이 음. 들어갈 수 있게끔 많이 넣긴 하는데 네네. 그게 얼마나 내 몸에서 살아남을지는 모르기 때문에 음. 보통 한 2차, 3차까지 조금 이렇게 가는 경우도 있어요. 就像天秤的话，因人而异，每个人的话生存率也是不一样的。当然，我们的话是吸脂的时候都会去分化这个生存率的 存活率最高的脂肪去进行一个原神分离，但一次性填好是最好的，所以我们在一次性会填充非常大量的脂肪，让生存率更多一些。嗯，对，嗯，主播，哦，吸脂后多久有效果？ 어, 요 봐봐은 CG 후 도주 요시하고 흡입 후에 언제쯤 효과 볼 수 있을까요? 그 저희가 보통 보면은 네. 수술하고 나서 한 두 달 정도 되면 한 70% 정도 결과가 나오고요. 음. 보통 한 6개월 정도 지나야지 거의 한 90% 이상 결과가 나와요. 음. 그러니까 다른 수술에 비하면 네. 조금 네. 이렇게 좀 길 수도 있지만 네네. 네. 예, 예, 그렇게 음, 就像宝宝问的是吸脂之后是多久才有效？ 吸脂之后呢，是大概院长说的是两个月的话有百分之六十的效果，所以呢最达到最终效果是六个月。所以很多宝宝刚吸完之后呢，会觉得他会瘦很多，所以呢我们是需要慢慢慢慢等待，肯定会有一个好结果的。嗯，嗯，还有，天中几次，嗯，我皮组织反正这么吸脂最疼啊。 <laughs> 吸脂最疼的部位是什么部位？然后我们列一个顺序，可以吗？아 <laughs> 이거 이제 아픈 거는 정말 사람들이 많이 물어보는데 아 이거 진짜 주변에 받아본 사람한테 물어, 물어보는 게 제일 좋아요. 근데 음. 어, 고르자면 확실히 저희가 보통 평균적으로 설명드리면 그냥 허벅지, 복부, 팔 순으로 아프다고 생각하시면 될 것 같아요. 哦，很多人问那个吸脂哪个部位是最痛的，然后我问了一下院长，平均的话呢是大腿，然后腹部、手臂是这样顺序，所以呢，呃，疼痛感的话需要问一下周围的那个朋友，问他们疼不疼，但是很多宝宝会说不疼， <laughs> 真的是这个样子，都是可以忍受的疼痛，所以不用害怕的。嗯，吸脂最终效果六个月哦，嗯，去呃吸脂最终效果是六个月，所以呢不要着急，嗯。

我们还是那句话，仁川的话是开了一个新的啊医院，这个的话是我们安宰贤院长主刀担任那边的代表院长，我们可以有问题也是可以加下方的微信，然后去咨询详细了解一下，嗯，嗯。 어, 이제 저희가 이제 지방흡입을 좀 더 안전하게 하려고 많은 연구랑 개발을 그런 것들을 하고 있으니까 음. 어, 옛날처럼 흡입이 흡입이나 람스가 뭐 두렵고 무서워하지 않, 别생각하지마시고정말부담없이이렇게한번생각하셔도될것같아요院长说：“宝宝们不要担心去担心吸脂的手术危险或者是什么样的蓝色的疼痛感啊，因为院长的话是经验已经丰富了，不像以前的话是很多院长吸完之后疼痛感非常明显或者淤青非常明显。我们对院长是保证，让您在最快的速度恢复最少的疼痛感最少的淤青啊。” <laughs> 可以吗？对啊，还有还有最后一个，就是我们在招募这个模特，在一月份以内可以联系我们下方的微信，复制一下，然后加上我们的微信详细咨询，然后一月份或者今天咨询或者加微信的宝宝呢，是可以得到我们的可爱小脂肪哦。嗯，对，嗯，谢谢。 啊，对，新新年快乐，多关注我们三六五，多加关注哦。一个，喜欢的都눌러주세요。구구구구구，拜拜，下次再见，再见。